からこっちに応援をよこしてください警官3人じゃ誘導なんて全然できませんよ第1級警戒令が発令されました皆さん速やかに行動してください皆さん落ち着いて行動してください四谷方面へ避難してください駅の方向には向かわないでください新宿駅の方向には向かわないでくださいだからレギオンが出たんですって 識別したはず知りませんよ目視できるだけで7体も出てるんです現に目の前で人が襲われているんですヨナこっちだ待ってお兄ちゃんもういなくなったはずのネギオンが手札なんて 大丈夫だよヨナ大丈夫お兄ちゃんがちゃんとそばにいるからね痛えよやめてもしもしやめてください四谷四谷の方に行けって今警察の人が言ってたでもものすごく人が多くて全然動けないいいよな 手を離すんじゃないぞはいはいはい高速道路で自衛隊が輸送中にキャリアから落下させた何がですか何が落下したんですか電波が聞き取りづらくてもしもしもしもああ レギオンじゃないぞあレッドアイこちら第2中隊レッドアイの存在を確認した輸送警護していた第3中隊とは1350から連絡が取れず警察からの情報によると初台出入り口付近で検体 B が落下した模様 記録では 8m とあるが現在の検体 D の全高は少なくとも 20m はあることを確認おそらく吸収成長個体だと思われる戦車の出動を要請はいはいはい現在はハンドアローで汚染中効果は認められず検体 B の確保優先だって何言ってるんですかレッドアイですよ できるわけないじゃないですかかっこ以前にこっちは全滅しそうなんですよお兄ちゃん言うな手を離すなヨナヨナお兄ちゃんくそどいてください妹がヨナ